चला कैसी बनी रे गाय की माता रे चला कैसी बनी रे गाय हर दिवाली का मांगे रे दिवल दसरन दसरा मांगे रे दिवाली का मांगे रे दिवल दसरन दसरा मांगे रे गाय की भक्ति रे गुंडे लाल पागोटी जय के माड़ी